А что для вас значит любовь? Ну, это что-то такое большое. А что для вас значит любовь? Любовь это как всегда, что-то, что стреляет сердце, биться быстрее. Ну, когда у тебя есть близкий человек, который становится тебе уже как членом семьи, хотя ты не с ним родился, <laughs> скажем так. Э, это как вот еще одна частичка тебя, в этом есть, наверное, любовь. <laughs> Ну, это такой, конечно, философский вопрос, но я думаю, что любовь — это а, взаимопонимание, поддержка близких, ну и э, половинок как друг друга. А доверие и взаимопонимание. Любовь – это уважение, прежде всего, с двух сторон, чтобы ну, каждый любил друг друга. Ну, я считаю, любовь – это когда ну, люди любят друг друга, то есть э, каждый заботится друг о друге, э, понимает, делает все, чтобы было только лучше своей второй половинки. Любовь – это э, взаимоотношения между двумя людьми. Это в первую очередь верность и доверие чтобы было ну, людям. Любовь – это поддержка, это взаимопомощь, это теплые отношения между людьми. Это взаимопонимание между двумя людьми. Понимание, верность, поддержка. <laughs> Любовь. Любовь значит для меня, конечно же, много, но я ее пока еще не встретила это в первую очередь взаимопонимание друг друга, взаимоуважение и не знаю, чтобы мужчина и женщина давали друг другу какое-то личное пространство, не все поглощающее чувство вот собственности, а чтобы у каждого была какая-то своя личная жизнь. Ну, доверие, хорошие отношения. Любовь по-разному можно определить в зависимости от возраста, от времени, проведенного с людьми я думаю, любовь – это доверие, это уверенность, внимание, доброта, какие-то ну, приятные чувства. Это забота, когда тебе, к тебе человек может прийти в любой момент, ну, там позвонил, сказал тебе плохо, и он прилетел, там, то непередаваемое чувство, которое чувствует не один, а именно оба. И это передается, наверное, каждому встречному. В смысле, это как ощущение.